हेलो फ्रेंड्स दोस्तों आज अपनी सिक्स क्लास में हम सीखने जा रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स तो दोस्तों लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ होते हैं किसी भी दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए दोस्तों कभी कभी प्रोग्राम में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जिसमें हमें दो वेरिएबल्स को कंपेयर कराना होता है और एक्शन करवाना होता है तो दोस्तों उसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ होता है तो लॉजिकल ऑपरेटर में दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे इक्वल टू इक्वल टू सबसे पहले होता है equal to equal to operator दोस्तों ये वैल्यू को कंपेयर कराता है दोस्तों जब हम आगे कंट्रोल स्टेटमेंट में पढ़ेंगे तो उसमें इसका बहुत यूज़ होगा दोस्तों अब जैसे हम ये देख सकते हैं कि five equal to equal to eight तो दोस्तों हम हम ये देख सकते हैं कि फाइव आठ के इक्वल है कि नहीं है दोस्तों फाइव आठ के इक्वल नहीं है is not five is smaller than eight तो अगर सपोज यहाँ पे फाइव की जगह आठ होता सपोज आठ इक्वल टू इक्वल टू आठ तो दोस्तों ये स्टेटमेंट ट्रू होती अदरवाइज अभी क्योंकि ये five equal to equal to eight है तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है ये ट्रू नहीं हो सकती तो दोस्तों अगर ये statement equal to equal to हम यूज अगर हम इक्वल टू इक्वल स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे कि दोनों जो वेरिएबल हैं वो सेम है कि नहीं ये दोनों को कंपेयर करने के लिए काम आता है दोस्तों तो इसमें ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि फाइव आठ के इक्वल नहीं है दूसरा जो वेरिएबल है दोस्तों वो है ग्रेटर देन जो दोस्तों अभी हम इसमें देख सकते हैं five is not greater than eight five is smaller than eight तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है ठीक है दोस्तों तो जो इसका आगे ऑपरेटर है वो है five is less than eight तो दोस्तों ये इसीलिए ट्रू है क्योंकि five is less than eight दोस्तों ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये सिर्फ कंपेयर कराने के लिए काम आते हैं आगे आने वाले चैप्टर्स में हम सीखेंगे कि ये कहाँ पे इफ स्टेटमेंट में या कैसे ये काम आ रहे हैं तो आगे बहुत हमारा इसका यूज़ होगा तो दोस्तों इसके बाद जो है ये है नॉट इक्वल टू तो दोस्तों हम ये देख सकते हैं कि five is not equal to eight तो दोस्तों इसमें ये देखने की चीज़ है कि पाँच आठ के इक्वल नहीं है तो अब अगर सपोज नहीं है तो ये ट्रू हुआ ना क्योंकि पाँच आठ के इक्वल नहीं है इसलिए दोस्तों इस यहाँ पे ट्रू लिखा गया अगर सपोज यहाँ पे होता आठ is not equal to eight तो फिर ये यहाँ पे फॉल्स होता क्योंकि आठ इक्वल है आठ के तो अभी जो जो करंट कंडीशन है उसमें five is not equal to eight तो that's why this is true तो दोस्तों अगली जो हमारी स्टेटमेंट है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू तो दोस्तों इस स्टेटमेंट में देखने वाली चीज़ ये है कि इसमें ये दो कंडीशन चेक करेगा फर्स्ट ग्रेटर सेकेंड इक्वल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये दो रूल फॉलो करता है दोस्तों इसमें पहला है ग्रेटर सेकेंड इक्वल तो इसमें से अगर कोई भी ट्रू होगी तो ट्रू लिखेगा suppose 5 is greater than 8 not 5 is equal to 8 not इसमें से देखो दोस्तों कोई भी statement true नहीं है इसलिए इसने ये false print कर दिया अब अगर हम suppose करें यहाँ पे 9 होता 9 is greater than equal to 8 तो दोस्तों इसमें एक condition true हो रही है कि जो 9 है वो 8 से बड़ा है एक condition तो फिर यहाँ पे true आ जाना था लेकिन क्योंकि अभी ऐसी कंडीशन नहीं है अभी दोनों कंडीशन फॉल्स हो रही है तो एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो ये ट्रू आता है इसका रिजल्ट तो दोस्तों जो अपनी अगली कंडीशन है वो है लेस देन इक्वल टू इसमें भी सेम है इसमें ये दो कंडीशन चेक करेगा फर्स्ट इज लेस देन और लेसर और सेकंड इज इक्वल तो five is less than equal to eight तो ये कंडीशन ट्रू है तो अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो इसका रिजल्ट ट्रू है ठीक है दोस्तों तो आपको ये काफ़ी हद तक इसमें ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करते हैं आगे आने वाले प्रोग्राम्स में हम इसको यूज़ कर पाएंगे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों थैंक यू दोस्तों थैंक यू